Takže tohle je JK Botanicus. Ty divochu. Jsme tady na Radouni na stavačové louce. Byli jsme tady s Tomíkem a s holkama, ale to tady ještě nic nebylo. Tak teďka jsou tady ten ty militáry. Teď jsme tady už moc pozdě, mají chlapci hotovo asi. Pozdravujeme tu Hanku. JK, hlavní mykolog, mykologicus, na jaký švestce se najednou objevil sírovec. Je krásně měkký. To je sírovec pro plcha. Je úplně, jako úplně krásný. Co? Sírovec tady strejda No, sírovec, to, má, to dostane strejda ploch, tady toho sírovce. Šubiduby Amerika. Tak vem ho, tady toho. Dáme ho do košíčku. A dáš ho takhle do košíčku. A strejda ploch má jídlo tak na 4 dny.